那不仅是我们人类要能够自燃，在体内要通过方法能够燃起火来。那么天地间万物的生长都要靠自然，包括星体的诞生、宇宙新宇宙的诞生，都从这个燃烧自然里面形成的。 就是科学家发现真空能量，真空能量，这个什么没有的抽真空，他们做一个真空器皿，抽真空，抽真空里面什么都没有，但是物质不不灭啊，它这个眼睛看不到的东西是没有，它里面充满着物质，充满着能量，这种物质是看不见，能量是看不见的，是在什么都没有的真空的环境下。 它会突然冒出一点一个光点来，怎么来的？自然燃烧起来，光点光点，它就带着火，带着热，它是燃烧自己燃烧出来。能量可以转化成物质，物质可以转化成能量，质质量跟能量的互换，物质就是质量，有质量的叫物质。 这是能量里面生出一个明点，一个光点来，是哪里来？自己来的，不是谁给他的，不是有个神让他这个产生出来的，是自己出来的。自己出来以后，这个明点以后，它自动的又分裂成两个粒子，一个正物质粒子，一个反物质粒子。正反它有吸吸力。 啊，所以是，哎，它生成了以后，它砰，它又自动的碰撞，两个东西都会湮灭，生成刚生成的两个湮灭，湮灭之后，砰，什么都没有了。但是在什么都没有的时候，这个真空里的能量增加了，这就是老子所说的“道生那个一”，道是无没有的，是什么都没有的。 法界成为道，里面生出一个一，这个一叫德一，叫明德，就是我们的真空。我们所所了解的法界是这样，什么都没有的一个法界，法界里面什么都没有，它自己会生成东西，这个叫能生，不是大家理解的空。 无所有，什么都没有，里面是空；里面有，但是这种有叫妙有，不是你眼睛看得到的，不是你仪器可以测的，所以称之为妙有，啊，是真正的有，不是你理解的那个有。然后这个生成之后，道生了一，一又化，自动会分裂，化成二，啊。 这叫合久必分，分久必合。它又最后阴阳因为相吸的这个力量，啪碰撞生成的，什么都没有，但是里面充满充满着一种不可见的光。从仪器测也没有光，这就是道生三，两个二合在一块的时候生成的三。万物都是借着这个生成的。 啊，三生万物，我们人也是这么生成的，植物也是这么生成的，动物、鬼道众生、天道众生、阿修罗道中，所有众生都是道生一，一生二，二生三，三生万物生出来的，六道众生都是这样生出生出来的。